ಅವನಿಗೆ ಭವಾನಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಾ ರೀ ಸರಿ ಹಂಗಾರೆ ಕರ್ಸ್ರ ಅವನು ಪ್ರಭಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಹೋದ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬೋವ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ sir hello hi Muthu hi ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೇಷನ್ ಅದು ಜೀಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ನಿನ್ನೇನು ಬೀಗ್ ರೂಟ್ ಕರೆಸಿದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಕುಂದ್ರ ಮಗನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮುರಿತೀನಿ ನಿಂದು ಸರ ಮುತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಷನ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಯಾರ್ರಿ ಯಾವಾರ ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದೇ ಹೋಳು ಎರಡು ತಗೋರಿ ಹೇಯ್ ಎರಡು ಹೋಳು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಆಗಿ ಕುಂದ್ರು ಮೊದಲ ಎಣ್ಣಿಲ್ಲಾರ ದೀಪ್ನಿ ಬಾಳ ಬೇಡ ಉರದೆ ಅಂದ್ರ ಹಂಗ ಉರ್ದ ಹೋಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರ ಹೌದು ಹೋಗಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿರಿ ನಾ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ನೀನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋದಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಬೇರೆ ಐತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಕೈ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಾತಾ ಬಾಳ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆದರೂ ಸರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಸರ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೆ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನು ರೆಕಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನೀವು ಸುಲ್ಲ ತಿಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನೀ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಮರಜ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಳಾದ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸರ್ ಗೋಡಂಬಿ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಬಸಂತಿ ಎಷ್ಟು ತೊಲೆ ಹೆಸರು ಮನುಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟ್ರೇನ್ಗೆ ಊಟದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇಪ್ಪ ಇಟ್ಟೋದ್ದೇ ಎಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಏನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಓಯ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೇವ ಶಾರ್ಟ್ ಎತ್ತಂದೇವ ಓ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಈಸ್ ಭಾಳ ಹಲ್ಕಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ನಾ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೀನಿ ಏಯ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನಾಗ ನೀನು ಹೆಸರು ಹೇಳ Sai B S e sir ಕಿಶದ ಮಾತ್ರ ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಶಕ್ತಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಸರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ತೋರಿ give respect and take respect ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಬಸುಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಗೋಡಂಬಿ ಕಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ ಕಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏ ಕಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಬೌ ಅನ್ಸಾಗತ್ತಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಕಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿ ಏ ಬಿ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ ಲಾಪರ್ಕರ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರ ಲಾ ಕಲಿತೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದ ಓ ಯಾ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ತೆಪ್ಪ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದವನು ಸಂಬಂಧ ಇರಂಗಾರೆ ಮಾತಾಡು ಸರ್ ಸಾವಕಾಶ ಹೊಡೀರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇನ್ನ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮನೆ ಬೊಗೊಂಡ ಅನ್ಕೊಲೆ ಐತ್ಲ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಕೊಲೆ ಕೊಲೆ ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆ ಕೊಡಿಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿತನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಘ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕುಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಓಡುಂಟಿ ನೀ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಸಿವಿ ನಾ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬೋಗಣೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಾಸಿಂದು ಏನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕಾಸಿಂದು ಏನು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಾಸಿಂದು ಏನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕಾಸಿಂದು ಏನು ಐದು ಮಾರ್ಕಾಸಿಂದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು ತುಂಬೋದು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಉಸ್ತುವಾರಿ ತುಂಬೋದು ಅವು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿನು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ ಹಾಂ ಒಂದಿಸಿ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಡ್ಸಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲ ಐತಲ್ರಿ ಹೊಡ್ದು ಮುರಿದ ಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ ಕುಂದಿರ್ತೀವ ಇದೇ ರಾಡ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿಲಿ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಚ್ಚಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಜೀವನ ತಗೋರಿ ಆದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿನ ಸಾಪರಿಗೆ ಹಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಗೆ ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತತ್ತಾಯ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರೇ ಎದುರು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ವಿಷಯ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲು ಗೋಡಂಬಿ ಹಲ್ಲು ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹೆಸರು ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಉಸಾಪರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆ ಹಲ್ಲಿನ ಉಸಾಪರಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಏನು ಡೈಮಂಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಹಲ್ಲಿನ ತಾಕತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಕೊಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಸುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ ವೀಕ್ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಹಂತ ಇಂಥ ಕೇಳಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯಾರು ತಿಳಿತದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈಗೇನು ನಾ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದೋ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಭಗವಂತನ ಕೊಲೆಗೂ ನಿನಗೂ ನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧನೋ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಗನ್ನ ಲಾಂಗ ಬನ್ನ ಚೈನ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಅದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಎಂಥವೆಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಆ ದೇವರ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಊರು ಹೋಗಾದಿ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಕೂತಿದ್ರಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸರ ನಾವು ಮೊದಲ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಕುಂದ್ರದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಗರಂ ಚಾ ಒಂದು ಇಮಾರ್ ಕೊಡ್ಸಿರಿ ಸರ್ ಅತ್ತಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕ ಬಂದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತದ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ಉಪವಾಸ ಕುಂದ್ರದಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇನು ಕೇಳಿ ತಂದು ಹಿಡ್ರಿ ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ತರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು